Ассаляму алейкум рахматуллахи. Зовут меня Максат. Я хотел немного рассказать о себе. Живу я в Алмате. Вот. Э, э, как-то вот возвращался домой я э, поздной ночью. И произошла со мной ситуация. После этой ситуации я потерял зрение. То есть не хочу я говорить конкретно, что за ситуация. Вот э, после стольких лет все равно как-то это очень тяжело, больно вспоминать. Ну и, в общем, потерял я зрение. Оказался я в больнице. Когда я себя пришел, я был уже... Я, оказывается, лежал в больнице. Вот, э, лицо забинтованное. И вот в течение трех месяцев э, мне сказали, повязку не будем снимать, будешь на процедуры приезжать. И, в общем, я приезжал на процедуры в течение трех месяцев. По истечению трех месяцев сняли повязку. И получилось не то, что получилось. Я э, сняли повязку, я открыл глаза, и меня ждет темнота. Я не вижу людей, я не вижу предметов, я не вижу лица людей. Я спросил, здесь темно, говорю, «Э, свет можно включить? У нас свет включен кабинете мне так врач ответил. Я говорю, а почему я не вижу? А врач сказала, что э, надо определенное время, и после определенного времени зрение восстановится. Я поверил врачу, и меня привезли домой. Домой привезли. Так получилось, что дома никого не было. Меня привезли, завели домой и тут же возле дверей меня оставили. я стоял, боялся сделать один шаг. Я думал, если я один шаг сделаю, то я могу упасть, повредить себя э, или удариться об что-то. Ну и вот такой был у меня страх. Я целых два часа может даже больше, я точно не помню. Стоял возле дверей. Потом пришли домой родные, кто-то поцеловал меня, кто-то обнял меня. Провели домой. Э, первое время дома я сам не мог ориентироваться первое время. Меня и в туалет, и в ванную, и на кухню. Меня водили даже по квартире первое время. Я боялся сам ходить. В течение года у меня депрессия была. После того, как в зрелом возрасте потеряешь зрение, это очень сложное испытание, альхамдулилля. Не каждый может выдержать это испытание. Тогда мне 30 лет было. Когда я потерял зрение, мне ровно было 30 лет. Вот, а до этого я, конечно, как все э, вы, вот, видел голубое небо с облаками, зеленую траву, бабочек, птичек, э, листья на деревьях. Видел, как они раскрываются весной летом зеленые они такие, осенью желтеют. Ну, в общем, все то, что вы видите, я это тоже видел. Я вот помню, у меня во время депрессии были такие мысли э, уйти среди ночи, уйти среди ночи, вот встать, выйти и уйти куда-нибудь так, чтобы меня никто не видел, никто не знал, где я, чтобы не быть как бы обузой для родных. Тогда я себя считал ущербным для родных. Ну, я инвалид уже, все, я слепой что я могу делать, как я могу работать. Э, даже самостоятельно ходить я не могу. Вот такие вот э, очень э, негативные мысли посещали. Даже были мысли о самоубийстве. Но, хвала Аллаху, там меня удерживало то, что я был незрячий, и еще я не мог самостоятельно ходить. Если бы не эти моменты, И, в общем, через полгода, по-моему, если я не ошибаюсь, да, через полгода, когда дома никого не было, я оставался один – я начинал делать э, маленькие шаги, потихонечку. Я вот руки вытягивал вперед, вот так вот. Руки вот так вытягивал вперед и ходил. И делал очень маленькие шажки. Вот э, приду к двери, поймаю дверь, стою, щупаю ее. И я начал видеть тогда руками. То есть я, я щупал предметы, я уже определял, что это дерево, что это пластмасс, что это железо. То есть это потихонечку, потихонечку приходило чувство э, руками э, узнавать предметы. Я подолгу стоял возле стены, когда дома никого не было, и слезы у меня катились из глаз. И как-то по истечению года, я помню, зазвонил телефон. В общем, я долго шел к телефону, телефон все звонил и звонил. Я по стенке вот так вот э, вел э, рукам, вот так руками вел по стенке, щупал. Пришел в комнату, где был телефон. Э, руки раскинув, я смотрел, щупал, что есть. И нашел все-таки этот телефон, нащупал его, поднял. И там «Алло» сказали. Я сказал «Алло». И мне предложили тогда э, поучаствовать в соревнованиях. Там, получается, э, в команде не хватало одного пловца – и меня попросили поучаствовать. Я отказался в первой, бросил телефон. Я сказал, я не плаваю уже, все. Э, положил телефон. Потом по этой комнате прошелся потихонечку. То есть, чтобы всю эту комнату обойти, э, у меня э, ушло 40 минут. Я стал как вкопанный потому что э, мне пришла мысль, а почему бы мне не запомнить, где что лежит и стоит из мебели. И таким образом ориентироваться. Я начал запоминать, э, где что находится. Запомнил. И, в общем, в течение пяти дней я э, изучал свою, свой дом каждую комнату. То есть мне пришлось по-новому в свой дом вживаться. Я так э, в течение пяти дней э, выучил все предметы, где, как они стоят. Я уже знал, где, как коридор располагается, где туалет, где ванна. И потихонечку, потихонечку я так вот э, начал адаптироваться – было сложно, да, я где-то руки выставлю, шел, а оказывается дверь чуть-чуть приоткрытая. И дверь между рук, рук проходила, и я э, стукался э, в дверь лбом, иногда в стенку лбом. Ну, в общем, были травмы на лбу. Ну, все это, альхамдулиля, прошло. Это все в далеком прошлом. И, в общем, опять мне позвонили, попросили э, поучаствовать в соревнованиях по плаванию среди незрячих. Я раньше не плавал среди незрячих. Ну, а тут попросили. Э, я второй раз отказался, и как-то они, каким-то образом они вышли э, на мою сестру. С сестрой мы поговорили. Вечером пришла с работы сестра, со мной поговорила, объяснила так и так, вот что тебе надо дальше жить, не останавливаться. На этом жизнь не заканчивается. Давай, говорит, попробуй, ты же ведь все равно плавал же, ты же, говорит, спортсмен же, говорит. Неужели ты, говорит, э, сломаешься, ты же э, джигид же. Неужели ты сломаешься? И я тогда думал, что в этом мире, вот в этом большом мире, думал только я один, слепой, незрячий. И вот я дал согласие на участие в соревнованиях. Привезли меня в бассейн ну, для, <coughs> для тренировок. И, в общем, в бассейне я встретил таких же, как я, незрячих парней. И началась э, тренировки в бассейне. Потом поехали на соревнования. И хвала Аллаху, альхамдулилля. Я там выиграл, получил первые места, медали, грамоты. И будучи незрячим, это мой первый, как бы, как это сказать, достижение. Это мой первый э, в жизни шаг – целеустремленность, целеустремленности. И вот когда я получил грамоты, медали, то есть э, я сделал в жизни, уже э, в другой жизни, э, сделал шаг очень большой для меня. Я решил не сдаваться, то есть дальше жить, взять себя в руки. Жизнь вот продолжилась как бы. Э, люди э, были, то есть э, люди вот, как вам сказать, люди думают, что незрячие люди это все, они никчемные, они бесполезные, они думают, что эти люди незрячие ничего не могут, вот, потому что мне лично, мне самому много раз говорили это. Были такие моменты, когда мне девушки отказывали в замужестве из-за того, что я слепой. Но я хочу вас всех переубедить и сказать, что незрячий человек, он такой же, как вы. Он ни в чем не, ограничен. Лично я себя не считаю в чем-то ограниченным. Я вот точно так же, как и вы, могу пользоваться ноутбуком, Э, в интернете что-то искать, находить, скачивать. Также с сенсорным телефоном, кстати. Вот. Раньше были кнопочные телефоны, а сейчас сенсорные телефоны. И поверьте мне, где-то даже я зрячих людей могу многому научить в сенсорных телефонах э, устанавливать и эти приложения – не только приложения, и даже обращаться, э, пользоваться этими приложениями. И это я могу гарантированно говорить, сто процентов, потому что я на данный момент э, иногда помогаю своим родным именно в, сенсор, в сенсорном телефоне. Они просят, приходят ко мне и говорят, Максат, вот у меня с этим приложением не получается, что делать, как делать, подскажи мне. И хвала Аллаху, я им подсказываю, помогаю. Также э, не проблема э, налить мне из графина в стакан воду, также вскипятить чай, приготовить пищу. Э, что еще? Я также, да не только я, все незрячие люди, они могут и постирать, и кушать приготовить. Альхамдулилля, хвала Не проблема сделать мебель, где-то там, если э, дверь подкосилась. ту даже балансировку двери вот в мебели сделать, чтобы шкафы открывались грамотно, правильно, чтобы не скрипели эти двери. Если розетка не работает, тоже не проблема. Не обязательно звать электрика. Бери отвертку и делай. И Альхамдулиллах, хвала Аллаху, я беру отвертку, делаю эту розетку. Также делаю сантехнику, кран. Я не вижу в этом никаких проблем. То есть я, еще раз вам говорю, я не ограничен. Я не считаю себя ограниченным. И я еще хотел добавить, что по воле Аллаха, хвала Аллаху, я поехал в Россию поехал в Россию, закончил медицинский, незрячим, будучи уже слепым. Получил диплом, хвала Аллаху. И сейчас я работаю, зарабатываю деньги, делаю процедуры массажа, мануальной терапии. Так что незрячие люди, они не ущербные, просто к ним надо проявить внимание, теплоту, и это внимание, теплота вам вернется. Им где-то надо моральный толчок дать. Вот, э, я вот замечаю, что э, очень часто не хватает. Да не только незрячим, другие инвалиды есть. Другим инвалидам тоже вот, не хватает моральной поддержки. А больше ничего и не надо. Таким людям, инвалидам, им моральную поддержку надо дать. И эти люди, если им дать моральную поддержку, они тоже свернут горы, они тоже э, многого достигнут. А, прошло, то есть уже много лет прошло, как я незрячий, адаптировался, хвала Аллаху. И тогда вот я понял, что это мое испытание было. И по воле Аллаха у меня еще одно было испытание. И вот через это испытание я, альхамдулилля, нашел себя в исламе. То есть я начал исповедовать религию ислам – я по воле Аллаха встал на намаз. И вот тогда, когда я, э, то есть начал усе, искренне, усердно так вот э, поклоняться Аллаху, Субхану в первое время, когда приходишь, понимаешь э, свою религию, любишь ее и стремишься к довольствию Аллаха, Субхану тогда у человека иман очень высокий. И вот тогда я успокоился. Всю жизнь я искал что-то. У меня было много вопросов. И сколько людей я встречал. Никто не мог мне дать на мои вопросы ответы. То есть в моем сердце не было спокойствия, умиротворения не было. Но когда я начал исповедовать свою религию, я нашел на все вопросы ответы, на все свои вот эти сердечные вот беспокойства, неудовлетворенность. Я там, в исламе, нашел все это. Э, я, мне стало очень благотворно, очень спокойно, очень, очень хорошо стало. Я действительно успокоился. И хвала Аллаху, я сейчас вот э, учим суры вот потихонечку, совершаем намазы, хвала Аллаху, просим у Аллаха. Вот. И так вот э, работаю, так моя жизнь протекает. Бывает так, что в жизни не только, ну и сейчас вот и и раньше, вот и сейчас, вот э, жалеют меня в жизни люди, женщины, бабушки, мужчины меня жалеют, дедушки жалеют. Говорят, такой молодой, а уже незрячий, причитают. Но я понял одну вещь. Когда э, я вот был зрячим, как вы, Тогда я был, оказывается, незрячим. Я прозрел тогда, когда я стал слепым. Потому что э, зрение не в глазах, зрение в сердце, в имане, когда человек э, найдет себя э, в исламе, тогда этот человек прозреет. Зрение глазах, зрение в сердце, в внимание, когда человек э, найдет себя э, в исламе, тогда этот человек прозреет.